Naitwa Halima Naitwa Halima Ahmad Kopwe, ni Miss Tanzania mwaka 2022 2023, ambaye nilishinda taji la mwaka jana, na kama mnavyoona sasa hivi tuko kwenye msimu mpya wa Miss Tanzania, tunamtafuta mrembo mpya wa taifa. Na hapa niko na Miss Dar es Salaam ambao wamekuja kwenye kituo cha Umra kwa ajili ya kuwapa watoto baadhi ya mahitaji. Naweza nikasema kwamba urembo ni heshima, ndio kauli mbiu yetu tunatumia urembo wetu sisi ili kuheshimisha baadhi ya watu na kujiheshimisha wenyewe. Tunachokifanya hapa leo sio kwamba ni Sio kwamba ni kitu ambacho watu wengine wanashindwa kufanya, lakini tunawakumbusha tu jamii kwamba kuna watoto yatima ambao wanahitaji kukumbusha kwamba tuna mapenzi juu yao, tunawapenda. Wanaweza kawa hawana wazazi, lakini sisi kama jamii tunaweza kuwakumbusha kwamba they are also people na tupo kwa ajili yao. Sisi tunaposema urembo ni heshima, ni kwamba tunatumia urembo wetu sisi kuhamasisha watu wengine kufanya mambo ambayo yanasaidia jamii yetu. As you know, Miss Tanzania tuna Beauty with a Purpose ambayo ni project ya kijamii ambayo tunawasaidia baadhi ya watu. Kwa wanaonifahamu mimi wanajua kwamba nimejikita sana kwenye wamama wajawazito na watoto na ninafurahi sana kuwa hapa leo kwa sababu najua kwamba ninavyokuwa hapa na nahamasisha Watanzania wengine pia wawe na moyo na, na hamu ya kuisaidia jamii yao nahisi it's a good thing na natamani Watanzania wengine pia wajifunze kutoka kwetu na wawe nafanya mambo kama haya. Habari za wakati huu, kwa majina kamili naitwa Linda Samson, ni former Miss Ilala 2018. Kwa majina naitwa Linda Samson, former Miss Ilala 2018, lakini pia ni mratibu mkuu wa mashindano ya urembo Dar es Salaam, yani Miss Dazon ambayo ipo chini ya Miss Tanzania. Uh, safari hii ya urembo inahusisha pia uh, warembo ambao una utu, yani urembo ni utu, urembo ni moyo. Kwa hiyo leo tuko hapa kurudisha kwenye jamii, kumwambia Mungu asante kwa kile ambacho umetupatia, kwa kuwapatia wenzetu ambao kile tulichonacho tugawane. Kwa hiyo tuna tumejaribu kugawana kile ambacho tupo nacho pamoja na kituo hiki cha Umra ambacho kinapatikana hapa Magomeni, na tunamshukuru Mungu kwa kidogo ambacho tumekipata na tumekikabidhi hapa leo. Nia na dhumuni kabisa la kufanya hivi ni kwa sababu mimi ni mwandaji, lakini nilitamani uh, warembo ambao wanashiriki haya mashindano wajue kwamba kuna umuhimu wa kurudisha kwenye jamii, lakini pia kuwa mrembo ni zaidi ya mtazamo, ni zaidi ya muonekano. Kuwa mrembo unahitaji kuwa na moyo wa upendo, wa kujali wengine na kuwathamini. Hiyo ndio lengo na dhumuni kubwa la kufanya hiki kitu leo. Wito pia kwa jamii. Sorry. Wito kwa jamii. Okay, wito wangu kwa jamii ni tuwakumbuke wale ambao tunahisi kwamba wanahitaji msaada wetu, tuwakumbuke wale ambao wapo nyuma yetu. Leo umsaidie au wewe we daraja yeye kufika sehemu fulani. Kwa hiyo tujitahidi kuwa na mioyo ya utoaji, tujitahidi kuwa na mioyo ya kutoa zaidi kuliko kupokea. Kwa hiyo nakumbusha tu jamii kwamba wapo watu ambao wanahitaji huko nje, tusiwasahau. Lakini yeah. Pia tumeona kampeni yenu imeanzia hapo kwenye kituo cha Obla, tutarajie kuona tena kwenye vituo vingine. Yes, tunategemea kurudisha sana kwenye jamii. Inaweza isiwe kwa namna ya kwamba tunarudisha tena kwa kituo, inaweza ikawa kwa namna nyingine. Tukitoka leo tukaenda kufanya usafi sehemu fulani, labda kwenye hospitali, ile pia ni huduma tumefanya. Tukisema labda warembo wana miradi kazi, ambao hii miradi kazi ya warembo, kuna ambao wanadili na masuala ya watoto, kuna ambao wanadili na wazee, kuna ambao wanadili na mazingira. Yote hii ni kurudisha kwenye jamii na kufanya uh, jamii ijifunze kupitia urembo. Yeah. Sure. Nimesimama hapa kutoa shukurani zangu mi Rahma Juma Kisumba kwa wasichana wangu ambao ni misida. Karibuni katika kituo cha Umra Orphanage Center. Nimesimama kutoa shukurani kwa zawadi mlizoletea watoto, kwa ujio wenu wote, kwa moyo wenu, kwa kujitoa kuja kuangalia watoto wenzenu. Hivyo basi, sina budi wa kuwaombea dua njema, mambo yenu yaendelee mbele zaidi ya hapa mlipo mzidi hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mzidishaji wa kila jambo. Na kituo cha historia fupi ya kituo cha Umra kilianzishwa muda gani? Umra Orphanage Center sasa hivi inashika miaka kumi na saba, inalea watoto hawa, watoto wote wanasoma, na istoshi ina watoto ambao wapatao mia moja sabini kuna watoto wanasoma chuo, kuna watoto wa sekondari, chekechea na kadhalika, na tunapatikana Buza, Magomeni na Mbezi. Karibuni na chochote cha kushare na Watanzania ambao sasa wanakutazama kuhusiana na kituo cha umla na mpaka sasa hivi ni, ni vitu gani ambavyo mnahisi wakiongezea zaidi kituo kinaweza kufika mahali yoyote? E, tutawatizame watoto kwenye elimu na upande wa afya zao, wapate bima za afya, wapate elimu ili waweze kuendelea, na kituo kiko wazi kuongeza watoto. Karibuni na mnazingatia swala so zima la maadili, kwa sababu tumekuwa tumepitia kwenye wimbi la mmonyoko wa maadili. Kama kituo cha UMRA mmejipangaje kuhakikisha kwamba hawa watoto wanakuwa chini ya maadili? Kituo cha UMRA kinalea watoto kwa kuangalia mmomonyoko wa maadili kisiweze kumomonyoka maadili, kwa sababu tunawafundisha maadili, elimu ya sekula na elimu ya maadili, ina maana elimu ya dini zote kwa ujumla, sio moja tu wadau mbalimbali waangalie vitu kama hivi, waangalie hawa mabinti kitendo walichokitenda, wote uwe uigo fanya. Naomba wito wangu wote tuige mwito, mwenendo huu, ina maana Tanzania tutakuwa wazuri. Yeah. Um, mimi natokea kampuni ya Unicorn ambao tunajihusisha na usambazaji na utengenezaji wa pedi taulo za kike aina ya Supermate na tumefurahi sana kuitikia wito wa Miss Dazon walipotufikia na wakaomba collaboration na sisi tuweze kuwasaidia au tuweze kusapotiana kwa namna moja au nyingine katika kukumbuka jamii. Na kama unavyojua sisi kama kampuni pia ni part yetu kurudisha katika jamii. Kwa hiyo tumefurahishwa na tunasema kwamba tutakuwa bega kwa bega na tutaungana na Miss Dazon bega kwa bega. Sio eh, huu e, ni mwanzo tu, sio mwisho. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mambo mengine ambayo yanaendelea, kuna uhitaji mwingine wa vitu vya muhimu kwa jamii kama hivi ambavyo tumeanza leo na hichi kituo cha watoto wenye uhitaji, hatuta hesitate kufungua milango yetu endapo kutakuwa kuna uhitaji mwingine katika sehemu nyingine, as long as tunatoa tunarudisha katika jamii yetu, na tunafurahishwa sana na ushirikiano huu. Um, that's all. Naitwa Juliet Patrick, ni marketing executive kutoka Unicorn. Leo misida, mimi naitwa Rahma Juma Kishumba. Tuko kwenye msimu wa shindano kubwa la Miss Tanzania, lakini kama ambavyo unaona hawa ni washiriki wa Miss Da ambao ni shindano la kuelekea kwenye safari ya Miss Tanzania, wako hapa. Tuko kwenye msimu pia wa uh, Moyo wa Mawingu kutoa chochote kitu kwa wenzetu ambao hawajiwezi, hususan kwa watoto yatima kama ambavyo unawaona, na leo Miss Da wako hapa kwa ajili ya kuonesha hiyo show, ah, kuonesha love ya pamoja, kwa sababu sio kila mtu ambaye amefanikiwa alizaliwa akawa na uh, mafanikio. Safari ya mafanikio ina njia nyingi sana, so tumeambatana pia na washindi wa mashindano haya. Mimi ni mratibu wa Miss Tanzania, kwa hiyo sio mbaya ukishangaa kuniona hapa, lakini uzuri uh, mama mwenyewe yuko hapa ambaye ni mwenye kituo na atatuambia kituo kinaitwaje, kilianzishwaje na watoto wako wangapi, lakini pia mwandaji yuko hapa wa shindano ile la misda pamoja na warembo Miss Tanzania yuko pale aliyopita, ambaye yuko sasa hivi. Kuna Miss Kinondoni ambaye uh, Miss Da ambaye anamaliza muda wake nasa, si ndio? Yeah. Na namuona Beatrice. Oh, haya sawa, kwa sababu mwenyewe yuko pale.